الو الو مساء الورد على كل ولي امر بيشوف هذا الشيء واتمنى ان انا اكون قادره اقدم اي مس... آه، لو في اي اصوات او دوشه حوالي حواليا فانا بعتذر وهي خارجه عنها أه بنتكلم في نقطه ليها علاقه بالاطفال من عمر حوالي 7 8 سنين لمراحل المراهقه المتوسطه اللي هي تقريبا 15 16 الفتره دي الطفل فيها مهما الطفل والمراهق اللي في هذه المرحله مهما قلت او زعقت او اتخانقت علشان خاطر ينام كويس او يذاكر كويس او مش هيسمعك لان هو مش فاهم اهميه ده هو ما بيبقاش عارف خصوصا في مرحله الطفوله لحد بدايه طبعا 8 سنين لحد سن الفتره دي الطفل فيها مهما زعلت فيه هو مش مستوعب ولا فاهم مصلحته فين ممكن يتخانق وممكن يعيط وممكن يشبط فانت لو زعقت او ما زعقتش هو هيفضل يعمل على الافضل ان انت ما تزعقش لان الزعيق ده بيهز ثقته في نفسه وبيهز ثقته فيك وبيخليك طبعا كبيرنت يعني كولي امر في حاله من الضغط العصبي من الاثوريتي معاك ان انت صاحب السلطه عليه ان انت تقول له ما تلعبش وتفضل قلتها بصوت عالي او قلتها بصوت واطي فهي لازم تع... اولا بصوت عالي وبخناق ده تاثيره السلبي هيكون على آه، على الطفل وعليك وعلى بيئه البيت وعلى دار التوجيه بصوت واطي او بصوت معقول فده تاثيره الايجابي هيكون على الطفل وعليك وعلى بيئه البيت بصوت عالي لازم انتوا تتقبلوا ان هو طفل وتعرفوا ان انتوا لازم تفضلوا الافضل ان احنا نقوم بالتوجيه بصوره صحيحه Thank you. Bye.